now I am showing you like ये accommodation rooms inside आजा रे सिग्नल नहीं आ रहा नहीं आ रहा है दिस इज माय रूम ये मेरा रूम है नीचे ये वाला मेरा बेड है मैच